Estamos con Karina Banfi de la Alianza Regional para el Acceso a la Información y la Libertad de Expresión. Eh, Karina, ¿cuáles son tus expectativas de este evento? Bueno, muchas, eh, principalmente porque me parece un escenario muy interesante donde se pueden confluir distintas ideas sobre el trabajo de transparencia, eh, open data y acceso a la información, que parece un tema ausente en la agenda, sin embargo es una responsabilidad de todos entender que el acceso a la información es un derecho en el cual nos debemos apoyar para poder gestionar este tipo de herramientas a través del uso de las nuevas tecnologías y principalmente para poder generar un sistema mucho más democrático de acceso a la información que posee el Estado. Muy bien, muchas gracias.